gaurko hitzaldi honen izenburua, bueno, neoliberala da. zujetu neoliberalei buruz hitze eingo dut. Eh, hitze eingo dut e, gehien bat e, neoliberalismoa deitzen dugun, ba, paradigma, bueno, ez bakarrik paradigma ekonomiko edo politikoa, eh, e, hori baino gehiago denez hitze eingo dut e, neoliberalismoak e, norberaren subjektibitatean eta norberaren bizimoduan zenolako eragina duen, hori saiatuko naiz azaltzen, oso labur, ez du astirik eh, gauza askotarako, baina batez ere azpimarratu nahi dut, e, bueno, ba, eguneroko bizitzan ere baditugula eh, neoliberalismoaren eragin hoiek eta baditugula ere e, resistentziarako aukerak eta e, askotan e, ba, bueno, ikusezin moduan edo pasatzen diren e, neoliberalismoa aurre, neoliberalismoari aurre egiteko moduak.